ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಟಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗೋಂಥ ಗಾಡಿ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಆಫರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿನ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಗಾಡಿದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇದರಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಿ ಒಂದು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೋದಂಥ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಹಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಹಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಗೆಲ್ಬೋದು ಗೇಮ್ ಆಡಿ ದುಡ್ಡು ಗೆಲ್ಬೋದು ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಗೇಮ್ ಆಡ್ಬೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ವೀಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಕಮಿಷನ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೈರ್ಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬಂದು ಹೊಸ ಟೈರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫೋಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಟೈರ್ ಬಂದು ಹೊಸದಿದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಾಡಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಆ ಥರದವ್ರೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡೋಂಥವ್ರೆ ಪೇಪರು ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರೆ ಅದು ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಜೀನಿಯನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಬೇರೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಗೆಲ್ಬೋದು ದುಡ್ಡು ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇದು ಆ ತರದಲ್ಲ ಇದು ಜಿನಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಗೇಮ್ ಆಡಿ ದುಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನ ಆಡಿ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಈ ಗೇಮ್ ಆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಿನ್ಯೂನ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗಾಡಿ ಇದು ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಮಾಡಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡಿ ತಗೋಬೋದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ಥರದೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇಜರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಾನೆಟ್ ನೋಡೋಣ ಬಾನೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಏನೇನು ಇಂಜಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಫೋಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸು ಇದೆ ಮಾಡಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಂತದ್ದು ಆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ two thousand fifteen second owner ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಗಾಡಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ